ማነሽ አስካለ፣ እባክሽ ቶሎ በይ። ይሄ ልጅ ከውጭ መጥቶ ምን ምን ምን ቁርስ እንደሚበላ ነው ግራ አይገባኝ። ቴላቴል ምንድን ነው ስሙ? ቴላቴል የሚባለውን አዘጋጅለት ቶሎ በይ። good morning አንተ ናስቲ ና ጉድ ሞርኒንግ ጉድ ሞርኒንግ ጉድ ሞርኒንግ በጣም ስልጥን እኮ ነው ያልሽው እድሜ ለአንተ ስድስት ዓመት አሜሪካ ኖር ነው። ትንሽ ጭንቅልፍ ማታም ትንሽ ነው የበላሁት ምግብ ዶሮ ቆንጆ አይደለም። ያለበት ማሚ ዲስ ስፔሻል ቲንግ ትንሽ ስትበላ ታቃጥላለች፣ ትንሽ ስትወጣም ታቃጥላለች። <laughs> አታውቀውማ። አንተ ያደግክ እዛ ምን ታደርገው? በርበሬ በርበሬ በርበሬ በርበሬ በርበሬ ማሜ ይሄ እንቅልፍ ተቸገርኩኝ እኮ ምን ታደርግ አሁን ደግሞ በጊዜ አሁን four o'clock ማለት four o'clock በእናንተ ማለት ten o'clock በእናንተ አራት ሰዓት ማለት ነው አራት ሰዓት ላይ እቃ ያመጣውላችሁ ሰዎች አለ distribute ማድረግ አለብኝ ነው በታትኜ ልምጣ ትንሽ ጊዜ ትሰጭኝ ማሜ ወንድም ስለሚመጣ አሁን ከሀገር ቤት አገር ቤት ያለ ወንድም አለ እኮ እንዴ ነግሬ እሱ እስከሚመጣ ድረስ ትንሽ ጠብቅ wait ማሜ እሺ፣ እስከዛ ቁርሱ ከምበላ ይልቅ ትንሽ ገብቼ rest ያስፈልገኛል። rest rest. ረፍት ረፍት ያስፈልገኛል። እስኪ ትንሽ ትንሽ ያው አስተካክልና እሺ። ወይ ጉድ! እሺ፣ ደህና ዋል። እድሌ ገደለኝ። ወዲህ ወዲህ እንደው የምግብ አሰራሩ ነው የቸገረኝ። አሁንማ እንደው ማን ነው? እንደምን ነሽ? እንደምን ነሽ? እናት አለም ደህና ነሽ? ለምንድን ነው በሰላም ገባ? ና ቁጭ በል እዚህ ና እናቴ። ደህናህን ደህና ነህ? የደስታ ሰው ደግሳሽ እያበላሽ ነው የደረስኩት። እድለኛ እኮ ነኝ። ና ቁጭ በል አሁን ወንድምህ መጣ። እናቴ ሸንኮራ እኮ አለ። ለማን ይዘው መጣ? ለእንግዶቹ። ውይ አይ እንደው መቼውን የምትሰለጥን አንተ። አሁን እሱ ሸንኮራ ሊበላልህ ነው? አይበሉም። ኧረ እባክህን ዝም ብለህ እዚያው እንዳመጣሁ ይዘው ትሄዳለህ። ማፈሪያ ጤና እንዳለም ደህና ነሽ ወይ? ታዲያ ደህና ነኝ። አገር ደህና ነው? ደህና ነው። እንዴት ናችሁ ሁላችሁ? okay ነው። okay okay የትኛው ሰፈር ነው እሱ? ማ አሁን ያልሽው? okay አራክ ወንድም ያለበት አዛታ ውጭ ነው። ባላቀር ነገር ነገር እናንተ ደህና ናችሁ? ደህና ነን። ጎሽ ጎሽ። የት አለ ታዲያ ወንድሜ? ትልቅ ሰው ሆኗል። ደህና ነው። አራ አታውቀውም? ቸሚር ልትባል ሀገር አይ እሷን ብቻ እንደው እንዴት ናፍቃኛለች ብቻ ታውልህ። ቆይ ፒተር ፒተር ማን አልሽ? ፒተር ወይ ማን ነው? ፒተር እኮ ነው። ማ ወንድም የኔ ወንድም ትንሹ ጴጥሮስ ነው እንጂ አንድ ሴትዮ ነው የምናውቀው። እና በእነሱ ፒተር ነው የሚባል። አንተ አትሰለጥንም እንዴ? እነሱ እና ማን ነው ጴጥሮስ ልትል ነው? ፒተር ነው ማለት ያለብን። ጴጥሮስ ስሙ አይደለም? ሩስ ፒተር ጴጥሮስ ቀርቶ ፒተር ነው። ሙሉ ጎጃምን ታውቃት የለ? አዎ አውቃት። አሁን ደህና ነች እሷ። ሳምሽልኝ ባለፈው እሱ አሁን እምጂ ነው የሚሏት። እምጂ ሙሉ ጎጃም ብላ ደግሞ እንትና ያ ዮሐንስ ዮሐንስ ዮሐንስ ጆኒ ጆኒ አዎ፣ አሁን ስም ስትገለባብጥ ነው እንዴ የምትኖረው? እኔ ምን አቅላታለሁ? እሱን አንተ ተናገረው እንደፈለገ። እሱ ሀገር እንዳሁን እኔ እንግዲህ እንግዲህ ቆይ፣ አሁን ጉድ ላመጣብሽ ነው። ምን ታመጣ? አሁን እኔ ሻንግዛው ነው ስሚ። ማን ትለኝ? አንተን አንተንማ እንግዲህ ቆይ ነው የምትለኝ? እንደው በቃ እንደፈለገሽ ነው ስራ ማትሰራም ማለት ነው እንዲሁ ያቻኛ ስም ስትገለብጥ ስትገለብጥ ሰው ሁላ ለስሙ ነው። አሁን የኔን ስም ማን ነው የምትለው አንተ? የኔ ስም ማን ነው? ንግስት ንግስት። አሁን እኔ እዚህ ንግስት ነው የምባል። የአባቴ ስምስ ለጢበሉ ንግስት ለጢበሉ ነው። እዚያ ሲሄድ ምን ተባልኩ? ኩን ላቲባ ምን ኩን ላቲባ ሁሉም ኩን ላቲባ ሲለኛል። እንዲያው እንደ ደስ ይለኛል። እንዲ ያንተና ኩን ላቲባ ኩን ላቲባ ኩን ላቲባ ምን ማለት ነው? ንግስት ለጥ ይበሉ ማለት ነው። ነገሩስ እንደው ያው ነው፣ ትርጉሙ ግን ያው ነው። ያው ነው። ያቺ የሚያምጅም ያልሻት ያው ነው። ያምጅም ያው ነው። ጎሽ ታዲያ የታለ ማን ነበር ያልሽ? ወንድሜ ቆይ ይመጣል። ቆይ አንድ ጊዜ ልጥራው፣ ልጥራው፣ ጠብቀኝ፣ እሺ፣ ጠብቀኝ። ይመጣል። እሺ ቁርስም ይቅራበል። አሁን አገዳውኑላ በስማ በስማ መንገድ ላይ በላ ነው አቤት አቤት አለምነሽ ካሻነሽ አጸዱ በሚለው እንደው በጣም እኮ የሚገርም ነው። ግን እናት አለምን ይህን ሰዓት ነግረኝ እንዲህ ስትቆርብ ከቦርታ ለብሳ ስትቆርብ ምን አድርገት ነው እንደው ሰዓት ነግረኝ። እኔ እኔ ግን እንደው ነው እነሱ ክፉ አልነበርኩ። ምን አለበት ስትቆርብ አንድ ቀን አጠገቧ ብቀመጥ ኖሮ ግድ የለም ግድ የለም ያገደገደው እሱ ነው እንዴ? ሰላም አይለኝም እንዴ? ፍረት ማን አለ? Oh, እየተናገረ ብቻውን ያወራል። ከሰው ጋር ነው። ኧረ ሦስት ሰባት ያስፈልገዋል ሰው ዳቢ ዳቢ ዳቢ ዳቢሎስ ነው የሚያናግር። ዝም አትበይ። alright? ዳቢሎስ እያለ በፊት ለፊት ተነስ። ፒተር ካም ብራዘር He's my brother. የስ የስ Oh, when, when, when the man. አዎ ሳም ሳም ሳም ሳም ሳም ሳም ቀስ ቀስ ሳመው ሳመው እነዚህ እ? ምን አለ ወንድምህ ነኝ ሳመኝ ነው የሚልህ እና ሳመው አንገቱን ያዘ። አሜሪካ ደህና ነች ሆይ? እንደምን ሰነበተች? ደህና ነች ደህና አንተ ደህና ነህ ሆይ? አሜሪካ ፋይን አለ። ደህና ነች ሆይ? ዝናብ ሰጣት ሆይ? አርበተች ሆይ? ከምረች ከምራለች ክምር ክምር ክምር ማጭዳ ብታለች እስቲ ቁጭ በል ቁጭ በል ፉድ ፉት ነው የሚለው ደህና ነህ ሆይ? መስቀል አድርጓል። ማሚ እዝናረ ክሮስ እዝናረ ክሮስ ነው። መስቀል አይደለም፣ መስቀል አይደለም፣ አይደለም። ነው እንዴ? እንዴት ነው እናንተ ሀገር ታጭዳላችሁ? ከምራችኋል። አሁን እህሉ እንዴት ነው ሰጣችሁ? እስቲ እንዲያው ሌላ ሌላውን ጠይቁ። አለፍስ ዝም ብለህ እንዲያው እናንተ ዳገባው ጤና እንደና ነው ይበለው። ዝም ጤና እንደና ነው አንተ እንደምን ነህ? ይሄ ጉድ ጉድ ጥሩ ነኝ፣ ደህና ነኝ፣ ሰላም ነኝ አለ። አዎ እንዴት ነው እዛ ሀገር እድር ምናምን አለው? ማን ማን ኮሌክሽን እዘር እኔ ካንትሪ ስትሞት ስትሞት የለም እነሱ ጋር የለም የለም። እቁብ አይጥልም። እቁብ እኮ ነው ሰውን ሰው የሚያደርገው። እቁብ ያው እቁብ ነው ሰውን ሰው የሚያደርገው። እቁብ አለ ወይ እዛ ዶላር አልገባም? Cool, cool. እቁብ እ? ዶላር ፑት ኦን ቦክስ ማን ዶላር ቦክስ Okay, Put mommy, on, man. mommy. Yeah, that's good, that's good. Mommy, <laughs> you are educated. እ- አልጠለፈም ወይ? ቆይ ንገሪኝ እባክሽ። ይሄ ልጅ በጣም ተሻሽለሻል። አልጠለፈም። ጠለፋ እንዴት ነው? አሜሪካንን አልጠለፍሽም? ሃይጃክ እ? ሃይጃክ እገር Hijack? እገር Okay. ጠለፋ ደስ እንዲለው ብዬ እኮ ነው። እሱ አዎ ደስ ብሎታል አዎ ደስ ብሎታል ለማንኛውም Mommy, you are ባህላችንን educated. ይወዳል Last time, you remember? Yes. ታ- ታ- ታስታውሻለሽ? Last time? አዎ አሜሪካን የመጣሽ ጊዜ ትዝ ይልሻል? ፕሊዝ ሪሜምበር ሚ ፕሊዝ ሾው ሚ ፈልጋለሁ ማየት ማየት ፈልጋለሁ። ያኔ ከማርክ ጋር ያረግሽውን ከማርክ ጋር ከማርክ ጋር የተጫወትሽ ታስታውሻለሽ? please ላለማስቀየም ሁለቱንም ማርክንም ያን አበሻውን please I, I just ፕሊዝ to ማየት ፈልጋለሁ ማሚ ማሚ አይደለም ይኸውልህ እዛ አንድ ጓደኛ አለው እሱ የአማርኛውን የእኛን የባህል ዘፈን ይላል። ያ ደግሞ የዘመዶችን ይላል። የእኛን እንዲህ ያደርግለታለሁ እና የዚያን ደግሞ ይሄ ሊጥ እንደሚያወቀው እያልኩኝ ሳስደስቱ እላለሁ። አሁን ዝፈንልኝ ነው የሚልህ አንተንም ቁጭ ምን እናታለም ደግሞ አንቺ መጀመሪያ እኛ ልቀዳ መጀመሪያ አሜሪካንን እሱ ይዝፈን የአሜሪካንን አሳየንና እኛ ደግሞ የእኛን ዩ እናሳያለን። ፈርስት ዳንስ አዎ መኮረግ የለም። ዩ ፈርስት ዳንስ ዮር ዳንስ Okay, did you want to see our culture? Ye- Yes. Ba- ba- what? Ba- ba- ba- bahil. Bahil, yeah, bahil. የስ ካልቸር ዳንስ አዎ ባህል አዎ ባህል እሱ ዳንስ አጨብጭብ እንግዲህ Did you want to see our culture? የስ No, ምን no, አለ? no. የእኛን ባህል ላሳይህ አዎ አዎ እዚያ ያለው okay, okay, okay. Wait, wait, wait, wait. ቆይ መጨብጨብ የለበትም እንዴ እስቲ እነሱ ቆይ አጨብጭቡ ሲለን እናጨበጭባለን ዝም Okay, say. Yo, one time. Yo, one time. Hey, yo, one time. One time. Check this out. With the other abbreviation, I'm the cover general. Me one DJ, wanna know my mama. Me win the competition in a time big special. With the lyrics tell me more like me naughty naughty yeah. Chop. One time. One time. Ha. Ha. Mommy, please call 911. Please, mommy. ችግር አለ እኮ ናይን ዋን ዋን ፖሊስ። አይ ወንድም የመጣ ብዬ የመጣው እንጂ ባህሉን እኮ ነው የዘፈነልህ። ለአሜሪካ ለአሜሪካ ኧረ ተው አንተ ልጅ ተው ሸዋን ግዛው ተውና፣ ወንድሜ መጣ ብዬ ና ተቀመጥ። አይኔ ገብቶ እኮ እናት አለማላየሽ ቦጣ ቦጠኝ እኮ ተው ተው ተው ተው ተው የሚነግሩን ስማ ችግር አለ ወይኔ ወይኔ ወይኔ የባህል ዘፈን ዝፈና ምን እሱ እኮ የራሱን ባህል ነው የዘፈነ። እኛ ታዲያ ባህል የለንም። ዘፈኑን አሳየዋ ታዲያ። ሰባት ኮንክ ባህል ነው የሚፈልግ። አዎ የባህል ዘፈን ነው የሚፈልግ። ናውጣ culture dance። ናውጣ ለራሱ ዝፈን ጦቢያ ማማ ጦቢያ ሰማይ ድረስ ነው ባህል ያላት። ያው እዛ ጥግ ጥግ ንገሪው ንገሪው። እስካይ ካልቸር እስካይ ኢትዮጵያ እዛ ላይ ድረስ ማለት